алло қызым қалайсың қайдасың саған өте маңызды айтатыным бар ешкім жоқ жерге баршы анамның діріл қаққан даусын естігенде шошып кеттім анашым не болды неге даусыңыз дей бергенімде анамның жылап жібергенін естіп одан әрі қорқып кеттім анамның тоқтаусыз жылағанын мен байғұс ағам өлді екен деп ойлап едім бірақ олай емес екен мен үйдің кенжесі болдым үлкен әпкем ағам бар үш ағайындымыз әпкем мен ағам бір шама үлкен ағам бала кезден өте тентек болған үйдегі жалғыз ұл болғандықтан әке шешем бетінен қақпай өсірді бірде көрші үйде той болып барлығы сонда жүргенде ағам қолына сіріңке алып үйді өртеп жіберген екен үйсіз қалған менің отбасым далада қалды ол кездері қазіргі заманғыдай ақша жиып көмек көрсетуді білмейді елдің өзі күн көрсін әзер тауып жүрген заман болу керек туыс туғандар барынша бергендерін беретін үйсіз қалған әкемді кенже інісі қара шаңырақта бірге тұруға шақырады алайда абысын мен келіннің аралары баяғыдан дұрыс емес екен сол үйге барғалы абысын мен келін жиі сөзге келіп ол үйдің берекеті кетті менің әкем де інісі де өте жуас жандар уақытша тұрған қайнағасының отбасын жақтырмаған келін ашуланып ұлын алып үйден кетіп тынады артынан барған күйеуіне ана үйді сат қалада тұрамыз Ағаңның отбасында шаруам жоқ қайда тұрса онда тұрсын үйді босатсын деп шарт қойыпты күйеуі туған ағама қалайша үйді босат деп айтамын бала кезден сол үйде өсіп өндік шын мәнінде ол үйді бәрінің де үлесі бар әке шешемнің көзі болған шаңырақты қалайша сатпақшымын кішкене шыдасаң ағам қайта үй салады ол сөздеріне одан сайын ашуы келген әйелі ағам деп қоймадың ғой әлде ана сұржылан женгенге жеңгенге ойың бар ма сонша қорғаштап үйден кетірмей бұл сөздерге қатты намыстанған күйеуі сол жерде жап аузыңды сендей санасызбен қалай бірге тұрғанмын енді үйге келуші болма дәл бүгін ажырасуға барамын деп ашуланып кетіп қалады сол күннен бастап екеуі екі жаққа кетіп тынды арада бір жыл өткенде әйелі басқа жанға тұрмысқа шығып кетеді әкемнің інісі күйіктен, бәлкім басқа жағдай әйтеуір ішкілікке салынған бірақ ішкілікке салынса да ешкімге сияны жоқ жан еді бәрі бір үйде тұрып жатты үлкен әпкем сол жылдары мектеп бітіргелі жатқан мектеп бітіргелі жатқан әпкем ойнап жүріп от басқан екен жүктілігін білген анам қызын әбден таяқтап ойлана келе ол жағдайды қайнысына жала жауып осы бір қара шаңырақта мәңгілікке иелік еткісі келді ол кездері әкем жұмысынан қысқарып малшы болып үйдің бетін көрмейтін еді бұл шаңырақта әкемнің інісі ара-тұра арақшып келеді көп аса ағасы екеуі малды бірге бағып жүрген сондай сәтті пайдаланған менің анам өз қызын ішіп келген қайынсы жатқан бөлмеге кіргізіп қасына жартылай шешіндіріп жатқызып сосын айқай шығарып көрші көле еститіндей еткен байғұс қыз амалсыз анасының айтқанын істеуге мәжбір, өткені іші білініп қалған еді жүзі қара сорлы басымай, не жаздым аллаға өз қарындасын қорлаған азғын әлі де езін жиып үлгірмеген қайын інісі ештеңені түсінер емес жартылай шешінген қарындасын көргенде шошып кетті мен бұлай жасамадым айқай-шудан жиналған көршілерге менің анам мына азғын осы уақытқа дейін қызымды зорлап келіпті айқайлай жылап адамдардың одан әрі аяушылық сезімі мен ашуын туғызды көрші еркектер жазықсыз әкемнің інісін әбден соққыға жығып милицияға ұстатыпты тергеу тексеру басталмай жатып байғұс ағам яғни әкемнің інісі бұндай жалаға шыдай алмай өзіне қол салған немесе милициялардың соққысынан өлді ме екен әйтеуір жұмбақ өлім орын алып іс жабылыпты ағасының жағдайын ойлап отбасынан бас тартқан әкемнің інісі отыздан енді ғана асқан уақытта бұл өмірмен ерте қоштасты бәрінен де жазықсыз ауыр айыпты арқалап өмірден озғанын естіген туыстары менің әпкем мен анамды жек көріп араласпай кетіпті әкем байғұс күйіктен ішкіліктен көз ашпай соңы бауырдан ауруға шалдығып бір жылға жетпей інісінің жанына барды міне солай анам үш баламен жесір қалды осы бір қара шаңырақ үшін бір емес екі адамның басын жұтқан анам кінәлі ме әлде әпкем кінәлі ме жесір қалған менің анамды жүзі қара әпкемді көрген адамдардың бірі аяушылықпен қараса енді бірі жек көрінішпен қарайтын арада айлар өтіп әпкем үйде босанып алды сыныптастары оқу оқып білім қуып жүргенде менің әпкем бесік тербетіп отырды жә оны қойшы бір бала тудым енді тыныш жүрейін деген әпкем жоқ қайта әдетіне басып көзін қысқан еркектің астынан табылып жүрді сол кезден бастап туыстар біздің отбасымыздан толық теріс айналды анам әпкемнің талай шашын жұлып оқтаумен сабаған кездері болды алайда үйден қашып кетіп міне көрдіңдер дегендей әртүрлі көлікпен таң атқанда үсті сасып келетінді шығарды анам байғыс әпкемді ұрып та айқайлап та жылап та бұл әдетін ойдыра алмады ауыл ауылға әпкемнің атағы желдей есті әрине жақсы атақ емес кейде тіпті еркектерден таяқ жеп бет аузы көгеріп келеді арада жылдар өтіп әпкем үйде отырып тағы да босанып алды әкесі белгісіз бұл уақыттарда ағамда ер жеткен шағы әпкесі туралы боз бала өз әпкесін оңдырмай сабап жүрді тоғызыншы сынып оқушы кезден бастап ағамның мінезі күрт өзгеріп кеш батса көше кезіп арақ шуды әдетке айналдыра бастады талай мектептегі кезекшілік участковой ұстап алып қанша ескертулер сөгістер де айтылды сонша кінәнің өтеуі ме әлде тағдыр ма анам қызы мен ұлын тәрбиелей алмады үйде тек ұрыс пен айғай екінші баласын өмірге әкелген әпкемді ағам ашумен өлтіруге дейін барды анам ортаға түсіп әпкемді екі баласымен үйден амасыз қуды жалғыз қан қанжер келмеді сірә қалаға қаңғып кеткен әпкем балаларын еш ойланбастан жетімдер үйіне өткізіп баяғы өз кәсібін бастап кетті енді ғана тыныш өмір сүрдім деген анама алла үлкен сынақ дайындап қойған еді мектеп бітірген ағам кешкі отырысқа барамын деп ауру болып оралды мектеп бітіргенін шайтан сумен тойлаған ағам сыныптастары көлікпен ауыл шетіне шығып қатты жылдамдықпен жарысқан екі көлік абайсызда соқтығып көлік апатына ұшырайды көлік жүргізген сыныптастары ішімдік ішкен сол бір апаттан көбі жарақат алып екі сыныптасы көз жұмды ағамның басына тиген ауыр соққыдан миы зақымдалып комада үш ай жатты жалғыз тұяғының өмір сүруіне күні түні дұға жасаған анам он жылға қартайып кеткендей көзін ашып есін жиғанда анам байғыз қаншалықты қуанғанын тілмен жеткізіп айта алмаймын бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармады дені сау сияқты өмір сүрсе де басы ауыратын ағам бірден есін жоғалтып алады талай далаға кезіп әзер тапқан күндерімізде жетерлік анамның бар үміті келер жылы сауығып кетеді деп өзін сендіреді әр жыл сайын психологиялық емханаға жатқызады ол жерден қабырғалары жабысып тамақ ішпейтін аш адам сияқты болып келеді сондағы анамның жылайтыны құдайым-ау баламды емес мені ауру еткейсің ұлыма шипа бере гөр орнына мені ауру ете гөр деп талай шылаған өз құлағыммен естідім кейіннен анам ағамды емханаға жатқызудан бас тартты үйде жүрсе толығып адам сияқты болып келе жатқан десе де дәрілерін уақытылы қабылдамаған ағамның басы жиі ауырып жас балаша қиналып жылайтын психологиялық ауруханаға өткізу керектігін ауыл дәрігері жиі келіп ескерткен сайын сендер менің баламды одан сайын ауру қылып жатсыңдар ұлымды өзім емдеп аламын үйден топ-толық болып барып ауруханадан қабырғаларын санап аларлықтай болып келеді жалғыз тұяғымды сендер өлтіріп тұрасыңдар ешқайда жібермеймін деп ауыл дәрігерін үйден қуып шыққан одан кейін күндері де ауыл емханасына менің ағама жама жолдама келді анам ол жолдаманың бәрін өртеп жіберді ал ағамның жағдайы күннен күнге өзгерді бұтына жіберіп қояды одан онысын үйдің қабырғасына жағады шай ішетін кеселерге кіші дәретін толтырып қоятынды шығарды талай ұшынып ауырып қалған сәттерім аз болмады десе де анамның көңілінен аса алмай артық сөз айта алмадым арада қаншама жылдар өтсе де ағамның беті бері қарамады құжат жинап мемлекеттен жәрдемақы алатын болды Өткені басындағы зақымдалған миға қатысты ауру орнына келмеді бәлкім ауруханада жатқанда ембелермеді. ағамның қатарластары үйленіп балалып болғанда менің байғыс ағам үй ауру болды да қалды ол қайтыс болған ағамның көз жасы екен әпкемнің де жағдайы мәз емес қойшының қатыны болған десе түрінен түр қалмаған бақытсыз екенін сұрамай-ақ білуге болады киген киімдерін көрсеңіз ол киімді көшедегі қаңғып жүрген қаңғыбастарда кимейтін шығар сол өмірін таңдаған өзінен көрсін дегім ақ келеді әттең бір анадан туған бауырмыз ғой іштей қатты жаным ашыса да ол сол өмірді таңдады әйтпесе оны жетектеп әр еркектің қойына ешкім тықпады өзі солай өз нәпсісіне ие бола алмады екі баласын да тірі жетеметіп, тастап кете барды олардың қандай кінәсі бар еді кезінде бір балалы болғанда тыныш отырса бәлкім мұндай өмір кешпеседі жас болсамда әпкем туралы жиі естіген мен ауылдағы адамдарды жиі көретінмін сыныпта да менімен ешкім араласа қоймады олардың ойларынша менің отбасым бұзылған ауру отбасы болғандықтан болар ағамның адам болмайтынына көзі жеткен анам мені тоғызыншы сынып бітіргенде үлкен қалаға колледж оқуға жіберді онда анамның алыс әпкесі бар еді соған жағдай айтып сол үйде тұра бастадым әр демалыста келген сайын анамның таяқ жеген көгерген денесін көретін едім апа ағамды ауруханаға жіберіңізші бұлай қашан өмір сүреміз Ол сөзімді талай айтқанда анам үндемей құтылушы еді үйде көп аса бола алмаймын екі күн өтпей жатып анам тез қайтшы қалаңа ағаң сені абайсызда жазым етер мұңды жүзімен қараған анамның сөзін жерге тастамай қайтып кететінмін бірде анамның телефон соққанын көріп таң қалдым анам жиі телефон соқпайтын өзім үнемі бірінші болып хабарласатын едім алло қызым қалайсың қайдасың саған өте маңызды айтатыным бар ешкім жоқ жерге баршы анамның діріл қаққан даусын естігенде шошып кеттім анашым не болды неге даусыңыз дей бергенімде анамның жылап жібергенін естіп одан әргі қорқып кеттім анамның тоқтаусыз жылағанын мен байғұс ағам өлді екен деп ойлап едім бірақ олай емес екен жылауын доғарып анам кезінде қара шаңырақ үшін өзіне сонша жақсылық жасаған бейкүнә адамға жала жапқан үшін алла осылай жазалады әдеттегідей ауру ұлына тамағын берген анамды өз ұлы ұра бастапты қашып бара жатқан анам сүрініп жерге құлағанда ауру ағам өз анасын күшпен киімдерін жыртып қорлапты өз ұлынан қорлық көрген анам енді бұлай өмір сүре алмайтынын біліп соңғы рет маған хабарласып барлық жағдайды айтқанда менің жүрегім қаншалықты тілімденген ешкім түсінбес сірә бәрінен де анамның туған ұлым қорлады деген сөзін естігенде әттең құлағым саңырау болып ол сөзді естімесем ғой деп қиналғанымды жеткізе алмаймын анамның өзіне қол салғанын білетін мен туыстарыма не көршілеріме хабарласайын десем олардың мүлдем телефон нөмері жоқ ол кезде ватсап вк дегендерді ауыл адамдары түсінбейтін ұстайтындары Nokia мен Samsung тек байланыс үшін ғана анамның жағдайынан тек мен ғана хабардар едім сол күні ешкімге ештеңе деместен ауылға қарай құстай ұштым бір жарым күн жол жүріп келгенімен еш пайда жоқ анам байғұс сарайда өзін асып қойыпты мен келгенше де бұзылған ауру ағам есі ауып қайта кеткені белгісіз анамның сонша сасыған мәйтін көршілер де білмеген айқайлап жылап жүріп оларды шақырып алып туыстарды да жиып анамды ана дүниеге шығарып салдық мәйітті жууға ешкімнің кіргісі жоқ әйтеуір ырымын жасады жаз айы болғандықтан жерлеу рәсімін тез орындады ал ағамды ауыл тұрғындары айдалада ұйықтап жатқан жерінен тауып алыпты дереу психханаға өткізіп жібердік ол кезде ағамды көрмек түгіл жек көрдім бірақ оның не жазығы бар еді ауру болғандықтан қандай күнә жасағанын да білмейді кім кінәлі деген сөзді жиі айтатын мен біраз жылға дейін өзіме келе алмай жүрдім анамның соңғы айтқан сөздерінен ешкімнің көз жасына қалмау керектігін ғана түсіндім соңы